Вітаю, шановне господарство! Сьогодні на нашу кухню зазірнули Владимир Лапкович, юрист правоборонщого центру «Весна», і Ірина Сім'ян-Семенюк, сябра правоборонщого центру «Весна», яка у 2010 році непосередньо приймала удзел у виборах в якості сябра в одній з виборчих комісій в Менску. Ну, як ви здогадалися, темою сьогоднішньої нашої розмови будуть вибори. В цей год, год президентських виборів, і все більше і більше ми чуємо розмовів про мающие адбыцца выборы на самых розных узроўнях. Не так даўна старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі давала сваё інтэрв'ю на для сайта тутбай. Я дарэчы яго цалкам паглядзеў. Праўда, не дачакаўся рэцэпта барща ад лідзі Михалны. Вось, але я зато пачуў шмат еще рознага цікавага, пра што мы сёння таксама паговорым. А я просто хацеў запытацца, выборы у нас адбываюцца прэзідэнцкія кожныя 5 гадоў, ёсць еще у нас парламенцкія выборы, мясцовыя выборы. выборы. И в принципе, если можно сказать, что это выборы в классическом, как сказать, их разумении, в умовах, когда нет конкурентной э, политики и публичного политического процесса как такового. Вот. Але у меня тогда питание, на во что мы назираем тогда за этим э, мероприемством? Э, я так само поглядел целком интервью Лидии Михайловны. И мне на вот я стала чем-то шкода. Бедная женщина каждый вечер возит возит ежу свайму сыну вот может быть он паглядит эту перадачу и пашкадует маму не трэба каб яна бедная кожны вечер здароваму человеку дарослому возила котлеты але калі казаць про назірання то есть украіне такая процедура э, адміністратыўная восьось есть у нас адміністратыўная процедура у грамадзян калі яны э, атрымліваюць новыя пашпарты есть адміністратыўная процедура калі гэтыя ж грамадзяны з новымі пашпартамі идут на выбарчыя участкі і галасуюць і і, і менавіта таму нам і неабходна назіраць, каб мы маглі ставіць гэтыя працэдуры дыагноз. Бо ў нармальных краінах ёсць гэта э, называецца выбарамі, э, ёсць інтрыга, ёсць канкурэнцыя. І шмат у якіх краінах уже няма такой інстытута як незалежнае назіранне. Але для Беларусі это вельмі вельмі актуальна па той вот, простай прычыне, што э, пакуль у нас выбары цалкам кіруемыя ператварыліся в такі адміністратыўны такую адміністратыўную працэдуру і э, вельмі важна каб э, былі назіральнікі якія ставяць свой дыагназ і кажуць ці сапраўды у краіне выбары ці пакуль што яшчэ звычайная адміністратыўная працэдура Ну вось э, мы назіраем ужо досить працяглы час за выбарамі і ці працэдурамі як бы было сказана то і пасля кожных э, э, пасля кожнага назірання і нацыянальныя назіральнікі якія назіраюць унутры краіны і міжнародныя робяць нейкія свае рэкамендацыі па паляпшэнні выбарчага працэсу каб рабіць яго больш празрыстым дэмакратычным а якія вось асноўныя праблемы можна назваць э, глобальна для нашага выбарчаго працэсу характэрна ясна што мы можемм называць іх даволі шмат но такія асноўныя Э, так сапраўды таких э, неабходных э, працэдураў якіх трэба ў нас змяніць іх можна называць бясконца доўга і ніводнай перадачы не хопіць і, і справа нават не в тым што як запісана ў законе бо можна прыняць закон з аднаго сказа давайте прывядзем выбары чесна кропка і все на гэта і калі это в грамадстве працуе э, і калі грамадства згоднае з вынікамі гэтых выбараў значит яны прайшлі э, сумленна і чесна Але э, самае галоўнае гэта менавіта практыка, якая павінна мяняцца. І в Беларусі абсалютна недапушчальная практыка по правядзенню выбараў. Э, і таму менавіта ўжо там десятгоддзямі ніводныя выбары в Беларусі не прызнаюцца дэмакратычнымі. Што асноўнае трэба змяніць. Э, на маю думку, гэта всего лишь две рэчы. Першае гэта урэгуляваць датэрміновае галасаванне. Яно павінна альбо быць адменена цалкам, альбо вельмі жорстка рэгламентавана. Э, хто можа э, удзельнічаць у датэрміновым галасаваннем, колькі выбарчых участкаў робяць такое датэрміновае галасаванне. І другі самы асноўны момант, думаю, што мы яшчэ будзем потым па кожнаму з гэтых выпадкаў размаўляць больш падрабязна, гэта падлік галасоў. Ён э, павінен быць празрысты все удельники выборчего процесса, якія прысутнічаюць на выбарчым участку, гэта сябры камісіі, э, гэта э, назіральнікі, журналісты павінны бачыць, э, як адбываецца падлік галасоў. Мы адзіная краіна ў рэгіёне, дзе падлік галасоў праводзіць як таемная спецаперацыя, закрытая ад усяго грамадства і вынікі лічбаў э, ну, нічым акрамя шаманствам назваць немагчыма тыя вынікі якія потым нам дэманструюць у выбарчых камісіях Ну а ў чым конкретна праблема за тэрміновым галасаваннем это ж такая зручная форма от старшыня цэнтральнай бачай камісіі гавор што это зроблена для зручнасці выбаршчыка які можа у любы дзень прыйсці прагаласаваць калі там не можа в асноўны дзень вось а з іншага боку мы бачым з года ў год то что э, примушается дотерминово проголосовать некоторые категории граждан, которых это просто сделать, э, примусить там жихары интерната, студенты и так далее. Вот на что это делается? В чем задача влады? Дотерминовое голосование – это в угле такая священная корова всей нашей выборщей системы. И э, очень часто занимаются такой, скажем, Э, софістыка і кажуць што ну ва ўсім свеце ёсць датэрміновае галасаванне сша датэрміновае галасаванне в краінах скандынаўскіх ва ва ўсіх амаль што ёсць датэрміновае галасаванне і э, у нас яно ёсць праблема э, не ў тым ці ёсць датэрмінова галасаванне а праблема ў тым калі ўлады сапраўды зацікаўлены каб вынікам выбораў давяралі і в першую чаргу каб давяралі тыя хто прайграл гэтыя выборы Э, бо тады э, скажем ёсць дэмакратычнае здаровае грамадства это калі тыя хто праігрываюць выбары прызнаюць гэтыую свой пройгрыш і прызнаюць новую сфармаваную ладу чаго у нас няма э, і і якія прэтэнзіі выказваюцца да, да, да тэрміновага галасавання асноўная прэтэнзія гэта тое што немагчыма кантраляваць што адбываецца з гэтымі выбарчымі бюлетэнямі паміж днямі датэрміновага галасавання ці падчас абедзенага перапынка Э, калі бы такі э, контроль был наладжаны ён шмат разоў прапаноўвался і экспертамі апозіцыі э, что можна пакінуць датэрміновае галасаванне але рэгламентаваць хто можа ім прымаць удзел альбо забяспечыць захованасць гэтых бюлетэняў каб і ніхто не мог их там скрасці подмяніць змяніць гэтыя бюлетэні бо такого давера няма что гэтай бюлетэні захоўваюцца належным чынам то уначы напрыклад і ёсць жа ж выпадкі калі сведчаш людзі аб тым ка што ці бюлетэні падмяняліся гэта э, знакамітая гісторыя з э, майёрам міліцыі козловым які э, потым калі пашоў адставку распавядал як ён на 2004 годзе забяспечваў пранікнавення і быў сведкам пранікнавення ўначы і старшыні камісіі ў выбарчую у пакой для галасавання і дзе яна маніпулявала са скрынямі не думаю що она там пылу сцірала з гэтай э, скрыні для галасавання а мінам туды выносила і заменяла бюлетэні гэта выпадак які цалкам перакрэслівае давер да увогуле гэтай сістэмы і яшчэ больш робіць яе падазронай і абсалютна справядлівае патрабаванне э, да адмены альбо на некое ужесточение, э, больш жорсткімі зрабіць кантроль за датэрміновым галасаванні. Ну я нагадаю нашым гледачам пра тое, што на сённяшні дзень я выбарчае заканадаўства прадугледжва, што кожны выбаршчык можа прагаласаваць любы з гэтых дзён піці і для гэтага не патрэбна не прадастаўленне нейкіх спецыяльных дакументаў, пацвярджаючы, што не можа прагаласаваць у асноўны дзень. А вось Ірына, вы былі непасрэдна сябрам камісіі ну, з выбарчых камісій у горадзе Мску ў 2010 годзе падчас правядзення выбараў прэзідэнта і вот вам э, прыходзілася працаваць менавіта падчас э, датэрміновага галасавання так прыходзілася працаваць э, сістэма такая што кожны сябра камісіі павінен в дні датэрміновага галасавання хаця б адзін раз дзежурыць дзень Ну і у мяне выпал такі дзень в котором я дзежурила і в десятым годзе вялі сістэму што пасля кожнага дня датэрміновага галасавання вешаецца пратакол колькі людзей прыйшло прагаласавала на датэрміновым, колькі всего па спісе людзей і колькі было выдадзена бюлетэняў. Мгм. Такая целая форма была. І в той дзень, калі працавала я там з 8 ранку там до, до 8, по-моему, вечера, я уже не памятаю, то ну, всех же людей лечили по головах, людей приходит мало, ну там где-то было, может быть, там 30 человек. А калі старшыня камісіі пачаў вывешваць этот протокол, то в ім было 75 человек. И когда я попросила, дайте поглядеть списы, то есть ну, я же ни, никуда не выходила, списы выборщиков, кто приходил в этот день, кто расписался в ведомости, он э, закрыл это все в сейф, сказал э, милиции, что вот, глядите, 8 годин, сейф закрытый, я свою працу сдал, все. типа мы не маем права адчыняць сейфы там их глядзець і меня не допусцілі до тых спісаў в которых я могла параўнаць ці было этих 75 подпісаў ці, ці вот толькі тое что я бачыла 30 чалавек дальше что вы э, сапраўды маніпуляцыі з колькасцю выбаршчыкаў прыняўшых удзел у датэрміновым галасаванні ён просто дасягнул абсалютна жахлівых памераў э, напрыклад калі мы у 2010 годзе, Наши все назіральнікі, наша кампанія праабаронцы за свабодныя выбары Ім была пастаўлена задача пачаць датэрміновага галасавання падлічваць колькасць выбаршчыкаў, прынявшых удзел датэрміновага галасавання. Мы гэта лічбы звіралі. Розніца была 1-2 соткі. І мы не, звер... не звярталі нават увагі на гэтую розніцу, бо яна сапраўды вельмі маленькая. Але я прашу прабачэння, нас мінулым мясцовым выбарам, якія былі ўвесну 14 -го года. Розница уже на некоторых участках была 37-40 отсотков. На одном участку наш назиральник налишил 50 выборщиков, в комиссии вывесила протокол 555 э, проголосовавших датерминово. И, э, безумовно, этому абсолютно не может быть такой розницы доверу. Э, конечно, это не, не, не есть некий юридичный факт, но это повинно у всех ну, показать то, что на самом речь Э, их мы э, выборщая комиссия э, працуе з мёртвымі душамі з міфічнымі выбаршчыкамі якія прыходят на, на міфічныя выборы і вынік таксама вот такі вот міфічны і гэта все звязана з тым тое что все цяжэй і цяжэй становіцца заганяць выбаршчыкаў на выбарчы участкі ну, кажучы лада вырашае задачу яўкі да, яна вырашае задачу яўкі для того каб мець вось гэты люфт Э, бюлетеняў ці сапраўдных якія ёсць в этих скрыне для датрымного голосавання ці віртуальных якія потым можна потым гэтымі лічбамі мы зманіпуляваць для того каб вынік галасавання был належны той які задавальняе адміністрацыю якая у нас адказвае за выборы ну, то есть словамі э, лідзе Михалны э, якая давала як я уже сказал три дубая то Э, работа с цифрами. Увогуле это гениальное интервью. Лидия Михайловна до такой ступени расслабилась, что сапраўды распавяла как бы, э, як адбываецца фальсификация. Под кожным словом готов подписаться. Где она сказала, что не надо нам прозрыстые скрыни, э, не надо нам э, вкидывать бюллетени в выборчие скрыни. У нас нема таких манипуляций. Все же можно рабіць значно прасцей, як она сказала. Трэба проста працаваць з лічбамі. І гэта ў Беларусі даведзена да максимума она абсолютно правду сказала і я э, это вельмі её ценю за гэтыя словы што яна признала аб тым то што все ж значна прасцей не трэба в выкарыстоўваць мільёны грошай там нейкі подкуп выбаршчыкаў рабіць рабіць кучу сведкаў э, фактычнага злачынства можна ж просто Ну, зманіпуляваць все лічбы. геніальне просто, Да. як кажуть. І я нагадаю, що коли вертатися до детермінового голосування, лічба проголосувавших детерміново на виборах в Білорусі традиційно вельми велика. до 20, 20, часом, до 30 процентов. И на некоторых выборчих участках, студентских, например, очень часто выборы завершаются, еще не начавшись. Ну, але мы вернемся до подлику голосов. Э, это еще одна такая цикавая процедура, которая э, потребует уваги и которая очень мощно критикуется как местными э, назиральниками, так и международными. Вот, Ирина, снова же. Вы были сябром комиссии. Дальше, что это был за выборчий участок, какой номер? Это был выборчий участок номер 104 в Московском районе. Школа номер 206, он находился на территории школы. И, ну, вот... ну, и вы принимали удел подлику непосредственно? Да, конечно. Как это отбывалось? Ну... Раздельный подлик голосов был там? Не было никакого раздельного подлика голосов. Было единое, что было, Ну, что... скрині по черзі Да, відкривали. скрині відкривали по черзі, відчинили І лічили? спочатку дотермінове, полічили, А, ну Після все ж таки це відчинили, був роздільний подлік. Е, ту скриню, з якої вони по домах ходили, і я так само приймала уділ у хатнім голосуванні. Отчинили, полічили. Після вже дві скрині, які стояли на участку, їх в одну эту кучу висипали і вже тоді лічили. Но так само лічили спочатку, м, хто скільки згреб, той столько і піша ну, а вяртаючыся да працэдуры спачатку пагашаецца невыкарыстаны бюлетэні напрыклад ну... гэта рабілася не лічылі іх пагашалі перед падлікам галасу зараз распведу там была такая сітуацыя што я не памятаю дакладна колькі ўжо ну прыкладна там 2-300 выбаршчыкаў на участку было і па пратаколе было выдадзена дзе-то ну на 200 бюлетэняў больш там 2 500 напрыклад але я калі пачалась працэдура гашэння саміх бюлетэней то старшыня камісіі сказала там людка неси сюда і там была нейкая такая стопка которую они просто начали рвать кидать это все в, в, ну, в пакет для смецця чорны я пачала ім казаць что іх надо палічыць мы павінны ну палічыць Протокол колькі засталось записать. запісаць протокол он людка давай скорее карацей я вырывала эти бюллетени каб их палічыць і там было такое нешта такое сюрреализм нейкі ну по итогу они все это загрузили в пакунок, все это закрутили и куда-то там отнесли. Ну, а Никто сам, их не лечил. Э, сам подлик. Вот комиссия вскрыла скрыни, там э, полечила э, детерминовое, полечила голосование по месту знакомления mm -hmm. выборщиков, стационарные скрыни. А я непосредственно лечу. Вот, ну спочатку это было так все высыпается и там нехто себе и они что там пишут То есть кожны лічыць некі да свой стос да они лічили свой стос пасля передавали ему паперки там кто ж сколько з лічбамі. Але так як у нас было там з нашого боку недзе назіральнікаў 20 то мы паднялі шум я кажу што трэба лічыць па стопках раскладзіце іх па прозвішчах і я хочу перелічыць кожную эту они чамусьці думалі што я там за какого-то кандыдата я кажу мне все равно вы полічыце все правильно нават калі там будзе за лукашенко 100соткаў ну то есть калі ну правильно все то окей Э, они мне подсунули э, стос за лукашенко сказали лічи Пока я все это переглядала, знайшла там бюллетеней 15-20, которые альбо сапсаваныя, альбо пустые цалкам. И калі я их вытягивала, казала, что это? тетечка, которая сидела по и контролировала, как я это все роблю, сказала, да ладно тебе, ты давай, поклади назад. Я говорю, вы что? Ну, ты... ну и они вымушены были их признать несоправданно. Да, да, да. Ну, я все это доставала там и сказала, что это, что это, кажу, как вы так лечили. Мы там уже после они разумели, что не прокатит со мной ничего. Они начали сказать, что да, вот несоправданное помылились, может, не зауважили, но мы ж... А да, еще на характерна вот такая процедура, если это можно назвать, э, подлику, когда Э, бюллетені лічацца всеми сябрамі камісіямі адразу кожны лічыць толькі свой стос піша некі лічбы старшыні які нейкім чынам іх калькулюе і потым вывешвае нам протакол і выніку чаго ніхто не ведае не бачыць гэтага выніка нават кожны канкрэтнасць асобнай сябры камісіі это чистое воды шаманства такое адчуванне что ёсць только адзіны чалавек в камісіі які валодаюць нейкай таемнай формулай памнажэння лічбаў а все остальные этих ведов не ведают и не могут скласти э, там 100 плюс 100. И для этого вот есть только один уникальный человек, э, якому треба секретно на паперце написать, как не дай бог назиральники это не побачили, и он один некий там ну, произведе обряд. За 20 э, метров. Да, да, и он один некий произведе, некий там поколдует и выдаст этот выник. Это... Э, гэта мы адзіная унікальная краіна в рэгіёне якая робіць э, з падліку галасоў дзяржаўную таямніцу э, дзе грамадства не, не павінна ніякім чынам гэта нават блізка бачыць бо э, нават бліжэйшыя все нашыя суседзі у якіх таксама вельмі шмат праблемаў з дэмакратычнасцю выбараў Але там падлік галасоў празрысты ва ўкраіне празрысты нулакі у нас зараз не любяць прыкладаў з Украіны але э, у Малдове у рассіі у якія побач з намі, як адбываецца падлі галасоў. Все становяцца, так як стол гэты быў бачаны всім, не толькі сябрам камісіі, альбо але і назіральнікам і сродкам масавай інфармацыі. Потым бярэ адзін сябра камісіі, дастае бюлетэнь, паказвае всі, агучвае, што вось бюлетэнь за Пятровіча, А вось гэты бюлетэнь за Сідаровіча. Паказвае кожны з гэтых бюлетэнь і назіральнікі маюць права паглядзець, сапраўды гэта за Петровіча, а то за Сідаровіча і э, так агучыцца кожны бюлетэнь э, я адмыслова паглядзел в закон российской федерацыі выбора прэзідэнта российской федерацыі там напрост жорстка прапісана что толькі адзін сябра камісій і толькі агучвае і показывае так каб кожны візуальна мог засведчыць что сапраўды так ідзе празрысты палі галасоў Таму і э, мне абсалютна незразумела абсалютна незразумела чаму мы застаемся адной унікальнай краінай якая просто вот у муром каменным стоїть и и не изменяя абсолютно архаичный непрозрыстый и тому э, абсолютно без довіра э, подлих голосов. Э, и АБСЕ в каждом своей рекомендации сказала про то, что измените подлик голосов, зрабіце его прозрыстыми. И национальные назиральники, и политичные э, субъекты, там, Евразвяза э, и інших краінаў весь час адзначаюць, что э, Э, такой так, давер до такого выніка выбору быть не может калі б улада сапраўды была зацікаўлена каб выборы были признаны и то и той дастаткова зрабіць просто вось одну гэтую рэч зрабіць абсолютно празрысты падлі галасоў каб ён был бачны усімі не гэта там святая святых э, дзе у стаіць стол за 20 метраў ледзь не міннае поле паміж ім і, і назіральнікамі і что-то там вот нейкае шаманства Ну, адбываецца. е, <laughs> я думаю, що якраз таки зрозуміла, чому така процедура. Абсолютно Е, зрозуміла. е, Тому що ти сказав спочатку, що мені не зрозуміло, чому вона така. Ну, Я думаю, що якраз таки тут все да, просто. да, да. Ну, тут є ще і інші різні аспекти. Наприклад, Э, что выники раздельного подлику голосов чему-то не иллюстрируются в протоколе об выниках голосования. Вот это еще одна интересная штука, э, и они оголошиваются, але документально нигде не подтверждены. Ну так, э... э и, до речи, я просто, почему это я взгадал, что мы же фиксовали на попередних выборах дивный дисбаланс размеркования голосов, на датэрміновым галасаванні і ў дзень асноўных выбараў калі апозіцыйны кандыдат в асноўны дзень набіраў прыкладна роўныя напрыклад э, галасы з сваім так скажем супернікам альбо можа і вот і болей а на датэрміновым ледзь не в 90 процентов 90 10 так но ну, леддзі михална зноку ж сказала что гэта звязана з тым што апозіцыянеры не прыйшлі на тэрміновае галасаванне ты хто падтрымліваў пазіцыю то тут э, гэта таксама э, абсалютна у маніпулятыўная заява аб тым тое што э, вось апозіцыя э, датэрміновым галасаванні апозіцыйны кандыдат набрал 10соткаў напрыклад а про ўладны 90 а в дзень выбараў апозіцыйны э, набрал 40соткаў там при праўладны 40 напрыклад і гэта значит это звязала толькі з тым что апозіцыйны электарат не ходит на датэрміновае галасаванне а прыходит в дзень выбараў і там адбываецца такі перакос но прошу прабачэння то Коли опозиційний кандидат, по вашим данным набирает пол полтора сотки, а проуладный там набирает 70-80, как это было на минулых президентских выборах, то как такой перекос можно створить, коли вы э, формально показываете, что э, кандидат от оппозиции мая э, подтримку в громадстве только полтора процента. Это значит то, что тех, кто пришел на участки, это на вот все полтора процента пришли в день выборов, они не повинны были зрабить э, что они идут амаль что ноздря в ноздрю як это было на некоторых участках где один из оппозицыйных кандидатов и э, той які перамог был названы э, пераможцам выбаршей гонки были амаль что поровну голосов и вось, гэта просто яшчэ раз сведчыць аб тым тое что ідзе по Вот просто віртуальны вынік выбараў, які толькі звязаны з тым, як якія лічбы намаляваць і, і Э, як вось э, атрымаць той вынік які адміністратыўна спусцілі э, які мусіць быць былі ж выпадкі напрыклад 2004 годзе калі я сам был сведкам гэтага калі адзін з кандыдат был парламенцкія выборы і двум кандыдатам лідарам апозіцыйных партыяў таемна сябра адной з камісій прынёс вынікі выбараў якія потым супалі лічба в лічбу за три дні да выбараў лічба в лічбу то Это, и это еще одно было яркое свечение того, что ну, это просто административная работа... процедура. А, это, работа с это да, праца с личными. Я вот, э, вертающийся до э, мающих отбыться выборов, мы уже прикладно ведем, когда они будут, она называлась прикладная дата. Э, что, какие наши планы? Что будет делать компания про оборону за свободные выборы в этом году? Мы, безумоўна, будзем назіраць за гэтымі выбарамі, э, будзем рабіць э, такое доўгатэрміновае назіранне з моманту пачатку выбарчай э, кампаніі, як толькі палата прадстаўнікоў прыме адпаведнае рашэнне пачатку кампаніі. І безумоўна, будзем пераследаваць тую ж самую мэту, якую мы ставілі раней. Мы праводзім кампанію праабаронцы за свабодныя выбары разам з нашымі калегамі з беларускаго хельсінскага камітэта. это выбары, дзе мы назіраем разам і э, э, вынікам вось паставіць давно з гэтаму працэсу ці э, адбыліся гэтыя выбары свабодна і дэмакратычна і мы безумоўна не ставім за мэту падтрымаць таго ці іншого кандыдата і мы не не зацікаўленыя ў выніку выбараў мы зацікаўлены у тым каб у грамадзян Рэспублікі Беларусь сапраўды было нармальнае дэмакратычнае права якое ім фармальна прадэкларавана што на ў них ёсць абіраць сабе ўладу восьось і все Ну і пытанне даверу знову ж да тых вынікаў, які мы пачуем. Ірына, ну а вы збіраецесь прыняць удзел назірання. У вас ёсць ужо досвед э, працы ў камісіі і міжнародны досвед назірання за выбары ў межах міжнародных місій. Разумееце, в прынцыпе пасля таго, як в десятым годзе, я все-таки полечили мы все там стопки, особенно по кандидатах. Они дали это зрабіць было шмат назіральнікаў я вельмі хотела пойти в комиссию, а не назирать просто назіральнікам но думаю что пасля десятого года мое имя <laughs> просто м-м. забанено и никто меня в комиссии больше не пустит. Треба, бы то, что Лидия Михайловна одно слово про Ирину казала, да. то, есть что э, вось апазіцыі накіроўвае ў выбарчай комиссии всяких там Э, экзальтаваных девушек якія устраивают скандалы перешкажают працы все комиссии и хочусь понимаете или пересчитать бюллетень. и да я думаю так что только назиральником <laughs> да да ну что ж сябры э, выборы будут э, будем за ими назирать и я думаю что ты кто хочет на властные очи побачить что такое белорусские выборы и те есть подставы доверять до таких до тех лишь какие нам будут названы запрошаем долучаться якости волонтеру до нашей компании До нових встреч!